Hallo, grüß euch. Ich bin der Martin Auer. Äh, ich muss immer Sachen machen, die ich nicht kann. Äh, für heute habe ich mir eingebildet, ich muss jodeln. Das habe ich bisher noch nicht gemacht. Äh, und zwar ist es ein Cowboy-Jodler aus dem Wilden Westen. Und zwar ist es ein Cowboy-Jodler von schwarzen Cowboys, Black American, African American Cowboys, sowas hat es gegeben. Also es gab nicht nur Old Shatterhand im Wilden Westen, nach der Sklavenbefreiung sind sehr viele in den Westen gegangen, um dort halt die Rinder zu den Schlachthöfen zu treiben aus Texas. Das, angeblich war das auch eine äh, ganz nicht rassistische Gemeinschaft. Es war ja bunt gemischt aus allen Nationen. Es hat auch jüdische Cowboys gegeben. Klingt immer so ein bisschen lustig, ne? Aber warum eigentlich nicht? Es hat sogar einen Mohel gegeben, einen, einen Beschneider, der ist auf dem Pferd durch Nebraska geritten und hat die neugeborenen jüdischen Buben beschnitten. Aber das, wie gesagt, ein African American Field Holler. Damit ich jetzt nicht zu hoch und nicht zu tief singe, ist schon. Nico, kannst du mir die Weite der Prärie geben? Aha. <laughs> Uh-huh. We'll come running here like woman. Uh-huh. We'll sit on your daddy's knee. gotta tell you something, pretty mama. Oh. So don't you holler, please. Oh. Well, I'm going up the country. So don't you wanna go? Well, I'm going out in Texas. Oh, to hear that wild ox moan. with this morning don't please me. Uh-huh. I'm gonna drive my bell cow home. Uh -huh. not your kitchen, feel low. your biscuit roll gone. Der zweite Jodler, der ist von mir, ist erst dieser Tage fertig geworden. Ich habe fleißig geübt, aber ja, <laughs> Wir werden sehen, ob ich es schaffe. Gibst mir bitte eine alpine Seite jetzt. <laughs> Ah ja, das Lied heißt, wie, wie, wie heißt das Lied? Das Lied heißt, ne, ich bin wirklich nervös heute. Das Lied heißt Mein schönes Land oder Ich kann nicht nur Jedeln, ich kann auch Jodeln. hoi van Jehova schaut auf mein schönes Land, wo ich geboren bin, wo mein Herz schlagt, ja, wenn ich oben schau, auf mein schönes Land, von dem's mein Vater haben verjagt, da das ihr Gebirg und da Teig, ja und die Kalm, da höre ich Sängerin jodeln auf der Alm. Sauber sind die Dirndln und fesch ist jeder Bub, aber da gibt's halt welche, die kehren nicht dazu. Trihulie, doleo, Trihulie, doleo, Trihulie, doleo, trihulie. Die kehren die Stuben und die Kocheln aus, aber die sind doch nicht saus. Die bauen die Straßen, die bauen es Haus, wo die Sandonne zaust. Die traum den Alten die Windeln raus, aber die Sandonne zaust. Die gehen dann der Supermarktkasse raus, aber die Sandonne zaust. Die traum für Billa die Werbung aus, aber die Sandonne zaust. Die Broten beim Mäcki, die Bürger raus, aber die Sandonne zaust. Die schenken ihm fest schon die Gürteln aus, aber die sind da nicht aus. Die kriegen fürs Trommeln und Tanzen Applaus, aber die sind da nicht aus. Die schneiden wir schon einmal den Blinddarm raus, aber die sind da nicht aus. Die sind verjagt worden von ihrem Zuhause und die sind erst recht da nicht aus. Trihulie, Dulio, oh, Trihulie, Dulio, oh, Trihulie. Julio, Julio, Julio. trio, Julio. Julio, Julio. Julio.